¿Usted sabe quién es el gordo morbo realmente? ¿Usted sabe realmente? <laughs> es una pregunta clara, clara. Mal, me siento mal. Éramos compañeros y este... Estamos encontrando creo que el gordo morbo acá. Debe estar en la película fue algo inesperado y yo nunca, nunca me lo vi venir, nunca jamás me lo vi Y no, fue hace mucho. Muy divertido, verlo jugando, aprendí el juego. Espectacular. Y nos juntamos un octubre, un octubre del 2011 a... No está el gordo morro, Sí. No está el gordo morro, Sí. No está el gordo morro, Sí. No y bueno, después le, pagamos un tipo para que le pegue y, lo filmamos y descubrimos que... ¡Gordo, gordo! ¡No! ¡No! Adiós, gordo. Usted casi se la boca.